Za moimi plecami jedna z nowych kolekcji, która pojawiła się na zeszłorocznych targach Czersaje. Tak człowiek patrzy, mówi, jak ten czas szybko leci. Raptem e, targi Czersaje się zakończyły, a tutaj trzeba się powoli przygotowywać do nowych. Więc wracamy do tego, co było zaprezentowane. Ceramikę Brennero zaprezentowało duże formaty czyli nie zamykamy się w klasykach typu 60 na 60 ale wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom nowym klientom oraz nowym strefom sprzedażowym, czyli nowym rynkom z dużym formatem. Za mną kolekcja Essential w wymiarze 60 na 120. Kolekcja ta jest również dostępna w formacie 20 na 120. Wszystko oczywiście są to płytki wykonane w Gresie w technologii cyfrowej. Follow to kolejna kolekcja, którą zobaczycie w katalogu ceramiki Brennero. Jest dostępna w dwóch formatach 40 na 80 oraz 80 na 80. Tutaj, tak jak w przypadku każdej kolekcji Brennero, mamy też ogromny wybór, jeżeli chodzi o dekoracje. Dekoracje, które możemy stosować na ścianie lub też dekoracje, które możemy stosować na podłodze jako upiększenie całości.